ಸಮುದಾಯ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಗಳ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಗಳ ಒಂದು ಗೌರವವಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆಡಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಕುಲಕಸುಗಳಿದ್ದವು ಒಬ್ಬೊಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕುಲಕಸು ಆ ರೀತಿ ತಮ್ಮಗಳ ಕುಲಕಸು ಏನಾಗಿತ್ತು ಮಣ್ಣು ಹೊರತು ಬಂತು ಕೆರೆ ಗುಂಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಏನು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀರಾ ಕಷ್ಟದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಅತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಂತ ಏನು ಮೀಸಲಾತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಸ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿ ಎಚ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿ ತಾವುಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸದೃಢವಾಗಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಬರುವ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ತಂದಂತ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷ ಅದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸರ್ವ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ದೊರಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಏನು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಗಳೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೌರವದಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ತಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮಗಳ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮ್ಮಗಳನ್ನ ಏನು ಒಂದು ದಿವಸ ಮನೆ ಮನೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ನಗರ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಗಳ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಒಂದು ಕಲೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮಗಳ ನೋವು ನೋವಿನ ಕುತ್ತು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡೋ ನೋಡೋ ಮೂಲಕ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಲೋ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕುತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೋವುಗಳನ್ನ ಸುತ್ತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಾಗ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಆಶಯದಂತೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಬಂತು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ಮನೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಬಂತು ಆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಗಳ ಮನೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಕೂಡ ಸಿಎಂಆರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಆಡಳಿತಗಳನ್ನ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಲುಪತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಡೆತನ್ನು ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಂದು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಹೊರತಾಗಿ ನಿಮ್ಮಗಳ ಬೇಕು ಬೇಡರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿಪುಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ತಮ್ಮಗಳನ್ನ ಏನು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮಗಳ ಮನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಹೇಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಮಾಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ವಿಮಾನ ಬಂದಾಗ ಏನು ನಿಮಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಹ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಗಳ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಗಳ ಒಂದು ಏನು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಮೃದ್ಧ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಗೌರವದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಗಳ ಏನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ ಬರ್ತಾ ನಿಮ್ಮಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿ ಏನು ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕೆಲವೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂವತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಕೂಡ ನೇರ ನಿಮ್ಮ ದೇವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಮುಂದಿನ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯನಾದ್ರೆ ಇದೇ ಇಷ್ಟೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೇ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೇ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮಗಳ ಬಳಿ ಏನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಪಟ್ಟಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮಗಳ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆಡಳಿತ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ನಿಮ್ಮಗಳೇ ಆಡಳಿತ ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮದೇ ಮನುಷ್ಯ ನಿಮ್ಮದೇ ಮಗ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ